ассалаумағалейкум бас прокуратура ғизат нұрдәулет мырзаға мен керимов мұрат сайлаубайұлы қызылорда облысы арал ауданы сексеуіл кентінің азаматымын мен 2018-ден бастап жауқазын балабақшасында қарауыл қызметін атқарған болатынмын 2020-ның наурызында мені санкуаева күміс жұмыстан тұрған жерімнен жұмыстан шығарып жіберіп отыр жазығым тек суыты воскресенье өз еңбегімді сұрағанға бола 21 бірінші ғасырда міне құлдық сана сезім қылып отыр замкубаева күміс 2021-дің үші күні арал аудандық прокуратурасына өз өтінішімді білдірсем арал аудандық прокуратурасы бекбанов мырза қызылорда облысы еңбек қорғау министерствосына ә, менің өз өтінішімді сол еңбек қорғау министерствосына береді еңбек қорғау министерствосы ә, тексеріп келеді да ә, жауқазын балабақшасы жеке тексере алмаймыз деп маған жауап келеді осындай әлеуметтік жүйеге шыққасын Э, еңбек қорғау министерісі арал аудандық налоговыйға менің өтінішімді қаратуға ә, э, налоговыйға еңбек қорғау министерісі сұрақтар жібереді жеке бірақ тексерілмейді оған бала ақшасы бірақ налоговый тексереді санкуай күміске ә, бес ә, 5000 теңге ақша төлетеді сөгіс хат жолдайды 2018-ден бастап 5 айлық менің пенсионем жоқ Кеше екі жұмыстан шыққаннан кейін бір жарым жылдан кейін маған екі мың жиырма бір екі мың март айында алты мың ақша аударып қояды санкуаев күміс ол не үшін аударылды тексеріліп жатқан жоқ ғизат нұрдәулет мырза мына арада құйтырқы әрекет болып тұр екі мың оны 15 күні ә, бейікқанов мырзаға қайттан өз өтінішімді ә, қызылорда облысының еңбек қорғау министерсінің мен ә, арызына қанағаттанбаймын деп бекбанов мырзаға өз ә, өтінішімді білдірсем бекбанов мырза ә, тағы да мына қызылорда облысының еңбек қорғау министерсінің сөзін сөйлеп отыр бекбанов мырза прокуратура басшысы сөзін сөйлеп отыр жауқазын балабақшасы жеке тексерілуге болмайды осылай осылай мен сонда бекбанов мырза ризат нұрдәулет мырза мен сонда мен қайда барам бес айлық пенсионерім жоқ ол қаяқта екенін білмеймін өздері ә, э, күміс өздері э, э, жаңағы жергілікті комиссия құрады жергілікті комиссияда төрт адам ол жергілікті комиссияда неше адам болатынын тағы білмейміз ә, сыртымнан пенсионерді аударады білгенін істейді кеше март 2021 жылдың март айында аударып қойған пенсионердің ішінен менің үкімет он сегіз мыңнан үш айға елу төрт мың теңге ақшамды балдарымның несібесін тағы алып қояды сонда мынау біз құқығымыз болмағаны ма бекзат нұрдәулет мырза мысалға қарап отырсақ президентіміз қасым жомарт тоқаев кеменұлы түскен арыз зерделенсін тексерілсін деген жаңағы ашық түрде деп заң шығарды арал прокуратура а есқараев есімді маған арзыма қанағат толмайтындай қылып менің арзымды жеге деп жауған балабақшасы тағы қарамай отыр компьютердің ақаулығына байланысты сөйтіп шатасып кеткен дейді ал оған қалай түсінеміз ал кешегіде әкімшілікке төресіп сәкеннің орнында отырған ио азамат деген жігіт санкубаеваны шақырып алып ә, мына кісінің ақшасын не үшін ұсталды бес айға не үшін пенсионный төленген жоқ март айына не үшін Э, осы кісінің э, жаңағы пенсионный не үшін аудардыңыз десе э, бухгалтерияның компьютерге қол тиіп кеткен баяғы ауыздан кітап түсіп кеткен дегендей қылып санковая күміс солай жауап беріп отыр ал мынада арал аудандық прокуратура арал аудандық прокуратура ә, жүйеге байланысты қателесіп аударып жіберген болып келіп тұр ол жер тексерілмей ма ол ақша қаяда кетіп жатыр қандай немен аударылды оны ешқандай тексеріс болып жатқан жоқ ризат, нұрдәулет мырза арал ауданына тәртіп орнатуыңызды сұраймын мен қарапайым адаммын жеті баланың әкесімін бес жылдық кредитімді төлей алмай жатырмын жақсы жұмыстан шығарады занкубаева күміс арал аудандық прокуратура соған көз қарап отыр заң қайда заңды басып отыр ал еңбек қорғау министерствосына президенттік әкімшілігі тексерілсін деп келеді міне президенттік әкімшілігі тексерілсін деп береді еңбек қорғау министерствосы қозғалмай отыр қозғалмайды міне қозғалмайды сонда мынау президентіміздің мойындап тұрған жоқ заңға түкіріп отыр да біз мысалға әкімшілік тараптан бір кішкене екшелеп күл төксек те иә бірдеңе төксек те бізді әкімшілік жазаға тартып он бес минутте шаруамызды шешіп сарап тастайды ал бұл күміс қылмыстық іс істесе де арал аудандық прокуратура қызылорда облысының еңбек қорғау көз жұма қарап теріс мәлімет беріп отыр ризат нұрдәулет мырза әділдік сұраймын мен менің талабымды орындауларыңызды сұраймын мен жұмыссыз қалдым менің жазығым жоқ занкубаева күміс алпыс бесінші бап елу екінші бап бірінші тармағымен жұмыстан шығарып жіберіп отыр екіншіден ә, мына арал адонның прокуратурасынан маған есқариев деген есқариев деген не а есқариевтан жауап келіп тұр сіздің договорыңыз бітуіне байланысты дейді менің договорым тексеріліп жатқан жоқ орада тексерілу керек менікі өмірлікке кетті ма договорым оны мен білмеймін басқа қарсы шыққан қылғанда ә, договорды біткен қылып жіберген ғизат нұрдәулет мырза әділ шешім шығаруыңызды сұраймын өтініш арал ауданының прокуратурасын тәртіпке шақырыңыз қызылорда облысының еңбек қорғау министрлігін тәртіпке шақыруыңызды сұраймыз өтініш